1980, euh, le président Reagan était élu et il a proposé d'aider l'économie en coupant les impôts des plus riches et en même temps de couper euh, les, protections sociales pour réduire pour les plus pauvres. L'idée était que les riches n'ont pas assez pour investir et les pauvres, ils ont trop pour travailler. Malheureusement, ce raisonnement continué depuis les dernières décennies. Et de plus en plus, on pense que pour faire les bonnes choses économiques, il faut améliorer la position des, des riches et donner moins aux pauvres, avec la flexibilité, avec le manque de protection, etc. Et le résultat est deux choses. Beaucoup plus d'inégalités et les économies qui ne fonctionnent pas bien. Il faut changer ça c'est pas quelque chose qui peut continuer. C'est pas en question seulement de faire les bons arguments, mais aussi de mobiliser dans les pays, les G8, les G20, mais aussi les autres, parce que c'est le faire de tout, l'économie mondiale. Il faut le faire ensemble et il faut le faire tout de suite.